muyize recruiting office of CIA Bobi Wine ayina ebintu byakola byotamusobozesa ebitakolwangako muntu wa as you circulate rumors nti Bobi Wine tye agenda afuna sente z'aba CIAs what did Bobi Wine do yagenze wakyaza avumirira aba CIAs Can you believe on the Bobby Wine who receives the money can be hosted by each other? when just recently Charles and Simpa were taken to court for defaming Kayanja, Pastor Kayanja. Kakati, atibu wabanga banduwaru wanyi sabu siyaz, atibu mhostinga batia. Eyo brain yujita ya kuzanyeyo. Ukitake degu chengu nyonyode. Mpulida? Yes. Ndi, ukuja kuunga Simpa, nonu gundi. nga balimba basiyasi tebandi mwaniriza uh, and he went father kyazze ti yasuse n'oweerubaga ye naamusabira n'okufuga eggwanga mm. wene irukwati tumukunde tumukunde akugamba voti change katumukunde yesabira akalulu yeyo akasaba tiyita kasaba takai voti me katonda tumukunde kisoboka vote change era kakati tava wali tuwali bobi waine wai tumukunde yabasimatuka era yagala bwa meeya yampitanga yagala bwa meeya nategeera nti kubwa meeya bamukwakula bamuyola namanya bwembeera nga nkolera wansi wa muntu bankwakula kanfuuke presidential candidate kati buli ennaku nnya ekya presidential candidate kimuggweko kakati alina genda wuno alina political party opposition ye safeguard yatumukunde era nabaga nti tumukunde wow. agenda kubazza mu kalulu buli mubaka wa paalamenti amanyi nti alina ebiwandiiko bifu mm. totawaana ajja kujjayo mu paalamenti e. tumukunde mu ba independence mwali kakati ye mission ye eriki anti kakati yeetaaga ono agenda okubeera n'opposition party bobi wine e, kuba kakati nga bwenkugamba ti nuupu ne bwononyonnyola abantu nti yabano tebajja kukkiriza era nga nawe kyoli yes. mugamba kakati nuupu kyegenda okuyamba bobi wine ti one if becomes second to the president ajja kubanga mu kibiina kye ne bwaba ayina basatu aba nuupu mwe mu leader of opposition kakati the argument is bano ba delegate conference tesobola kusuula nemugoba mm. bano bebase kakati bano ekibakanga era wano nkubuulya negamba tibabamala okutuula noono yayina projekiti eyiye n'atya nnyo bobi wine kakati bobi wine ono yayina projekiti eyiye tayogerwako naye ng'agirina kakati kwekuva mu gurupu kumanya museveni musajja mugezi bava mu maje nebagenda mu polisi kati batandika okutulugunya bobi wayini naleta mutabani we kubanga bantu basana amagezi twit si zonna reducing the battle between bobi wayini and muhozi kakati kajamukume era bobi wayini tayinza kugamba tiyaddusiza abaana be no you were in a position to negotiate to provide security for your family lwaki gwe ababo bebadduka when you are in a position, you are in a position to pressure the government to protect your children and the family. What about those who don't have? Because uh, have they gone jaine nyumba oba bagenze kusikinga poteka asylum? This raises questions. Okay. Egoinachi. Kakati nabagamba wano nti assassinating Bobby Wine. Naye mbagamba nti a, a disparate group and a, a panicky person can end up making more and grave mistakes. If anybody assassinates Bobby Wine, the country will be plunged into anarchy. In my, in the, in my, in my opinion, we shall end up into genocide because the public believes that all the DPCs that are harassing Bobby Wine hail from one ethnic group. History is full of examples of countries where the politics has, has led to bloodshed. In the Philippines, the opposition leader Aquino was assassinated and Marcos' regime fell. In Rwanda, the Hutu extremists killed Habyarimana to stop the Tutsi from returning home, but the assassination resulted in two deaths of close to a million people. However, since the public has been made to believe that, that there was bad blood flowing between General and Kainerugaba and Bobby Wine. Government must provide the security for Bobby. For Bobby. Museveni, on the other hand, does not believe in political assassinations. Museveni usually hands over a rope to his opponents to hang themselves. In some cases, he resorts to the law to tame errant government officials and the military. a group, eno ndala eno gulupu ndala emuyisaako amasese ku mutwe naye gwe kankoboletukiina kalakita stade nange tebantegeera abasajja abo kyebayita vetting thereis no way aman like emikudu go to the lubiri muki siri gurupu ya lubiri i was badly brought up Simanyi humiliation nti ayikani stomach humiliation because of this. Sibirivingi la mumane. Kakati we, chovola ba nabazungu bako lebizi ensobi. Nebo ba ina, buwa chigololira. Kakati Trump ba mutunuri the next four years, last four years, ba mujemu. Agenze. Era na hali goa yali ayagala kuwaba. Nibata ndiko kubazengalo. Bill Gates na mugamba, ubazengalo computers angenyo kuyanazi gula. namuwa omulimu ku tv former vice president went to tv you know to save his computer business is not the first time no diana yali tavudde mu baloyos era obwakabaka bwa bungereza yali abojeewo omwana wo ye next king bazubatabanibo bali mu layini yokufuka bungereza akulya kabaka wa bungereza oba kwini wa bungereza yakulya anglikani chaki tindina olubuto lwa mutani walifayedi omusiraamu ate omuyijibu omuafirika kisoboka ono gundi bishop centemu munauganda muganda wane yeyali mulayini okufuuka archbishop wekatebale bajjano nebagamba kayanja tikayanja movesi with machine wiriding gundi kayanja yaguza omwenge kayanja musiezi kayanja yankubira ekirosi at midnight nemugaa kayanja tomanyi propaganda theyare not targeting you theyare targeting your brother mm. talifuuka archbishop wekantebale thats what the bazungu do mm. queen yamuvisitinga namukyalira newuwe naye omusajja gwe baleeta okukuli anglican church ebungereza yali teyasoma theology was picked from uh, was an oil executive the church needs money ane yakola viagula eh, ah. viagula was sponsored by the anglican church in london ngefunamuki kufuna sente the church must make money ane mwembimanyi katukome wampuliriza tova ku mukutu gwa pal fm ekkula ery'omuntu wa bulijjo dakiika abiri mu nnya wano ezakayita ku saawa ennya banalubaga north mujjukizibwa honorable betty namisango kamia age nti banalubaga north mujjukizibwa okulonda honorable betty namisango kamia kubanga buli wayita wabeerawo omukululo gwalekawo abategeeza nti enteekateeka nefuga ngo yes kakati kiba kitegeeza ti bobi wine as an individual bwaba talina political party akalubwe kaggwa avoida usilesi babalanze mbalaba kumakya nagati mbalabye batudde nagati kubibali wano bawulira these people singa baali babalira ggwanga e, singa uganda erina ekizungirize ku mwezi kati nkugamba ti nupu yajja etya i have explained that the mafia wing of the eriders who identified nachard and groomed bobi wine want museven in power this is because they have heavily invested in uganda unlike members of the youth obubuntu eyaposi kana kalina omuntu kalinga ebuloka kano kakanagisi kuluba eyalwanira obwerere oyo wabulenge bwambwa kati yekukumye mu kibira nga the who are full of arrogance and they think they can use the money to impose a succession on seven. have salaried this elderly wing which I support now they have salaried analyzed the domestic and the international trends they lost a situation of spending the rest of their lives in exile or in jail. Therefore, they came up with two measures. One, to get a political weakling or a novice politician to take a charge of opposition as they prepare for an orderly and peaceful Museveni succession, that this will gives them an opportunity to stay and die in Uganda. This is why the abandoned Dr. Keza Besige and identified the Bobby. It seems they had worked and used the Bobby, Bobby Wayne, in an underground business. The mafia take work of Bobby. Bobby Wayne always bam sang Ngakola Ganana. tebakugwako mafia tekugwako bwe these people can sit a holiday ne bava mweno ne balaga mweno ne balaga mweno bo bana abazeeyi bo bategeera ensobi yaabwe ti bo bweni gwe twaleeta yatuddukako naye ate museveni musajja mugezi ngaoloza nti abakusasira bafafulufiga babadde bamubba sente nga takitegeera if bobi wine was undermind naavaawo gwalizewe stronger person kuba bobi wine okujja kwekwasiikula enfuufu buli omu n'ategeera nti ekintu kino given sambodde omugezi omuyivu akiriwa mm-hmm. so it was in museveni interest to maintain bobi wi wa ekyo nekiraba mu upm 198 bwe balangirira nti president museveni gwe balonza okulya upm kanyomozi yaddayo and others nga baga ntayinza tukulembera we are senior people in upc kakati kasoleeta bobi wine kitegeeza nti entebe yagituddemu dda tewalaba wamba diya wamba bwe bamuggalira mu luumu n'asulamu bemba agenda okujja nga entebe y'oba chairman diya wamba agituddemu bamuggaliramu bemba naaga nti no diya wamba <laughs> nze ayina abalwanyi ayinaki kitange musajja mugagga fe tutwala kinsasa tye eh, kitebwa bemba mugagga yasooka okutwala gundi mobayiro gundi ekongo e, nakati ono tiyawamba kuba profesa sijja kukkiriza kakati thats what happens bangambi wano hey. Eh. aji nyombi gamba mwami tamale hey. Eh. propaganda oyo gwateka kuatezimbafaako if mafias use hey. Eh. them yes. fe tujja kumulonda ate fe tukanje mbagambe nti mulonda gwenebwomusigo gwene julius yajja kumbuuza ki oyali ayogedde naye nyanze wange yajja kumbuuza chairman first time first time to see Bobi Wine nze ngenda mu garage how many times have I talked Tugenda to Bobi Wine the first and time he came to oli, me oli mukola propaganda nze nkubuulira nkugenda tomulonda sina kugamba tubule ennaku mmeka baganda baganda tuwakanire baagwa nti erimu omwana nabagamba nti kyagulanyi was rehabilitated ne bamuyita ayigirize abavubuka okuva ku gundi ku drugs kati ate omuvumu ti wdabusim ne bagamba museveni nti aa ah, ah, abayimbi bwe bataba ku mukolo abantu tebajja kati ani abayina abantu bayimbi yes abayimbi nomaly would be to entertain crowds but if you say that for, for to get people you have to use Bayimbi then you are elevating the Bayimbi from their role to into leadership zingambiraba kakati nkugamba nti the argument was that Museveni as an, as an individual would get wouldn't get crowds without the involvement of musicians this is why musicians whose role was normally limited to entertaining crowds at political allies took the center stage in political mobilization. In other words, they were demystifying politics to entertainment. It is common for mafias to exploit all of those who deliver services to the president for commission. This is one of the reasons why Bobby Wine survived. The mafias turned him into business instead of undermining the man himself they could wink to seven by buying chagulanyi's friends like akasali ni kusasira butcher man and others ngatavao okimanyi ekyo nti bobeni bamufuula gold mine nga bamubbiramu ssente kakati yali ayinza okuvaawo anti lwe lwali olusuku lwa lwe lwali olusuku lwa bantu nembabuuza nti lwaki seggwanga ekokolimira omulwadde tesalibwa nga mugikunyulako byoya why is it that bobby wine has survived like, like a gund uh, eh, eh, bobby wine maya gundi besiye naye nkugamba the mafia however blandand when they created a political party to Chagulany, Avalia explained how NOP, which was one of NRM crea- creations under the close eye of Ruakana Rugunda and Amanya Musega, found its way into Chagulany's hands. ebibiina buno gavumenti yabuteekawo krisbas kiyonga yabuteekawo lugunda ye patroni waabo amanya musega ye chairmani waabo kajja katya kakyuke kava mu mikono gyenaalemu nga intelligence temanyi bateeka ekirango mu new vision 14 hmm. days intelligence yabulya ku museven nti this party is changing leadership the man has no political eh, party he would be political party gundi agibulokinze agibulokinze kakati nkugamba the mafia has reasoned that investing in NRM had its problems. NRM controls parliament through the party caucuses. And therefore, they wanted another party to assist them control NRM members and different outfit. Nababuza, Tirwachi, ekibiina kya nuupu kyamanaginga okukola intern elections without problems the argument was do you have 50 sente gwina ataano who contributed ataano kakati bobi wine afuulinga mu mikono emirala dipi bulok eyakamiliyoni okyamuwulira eyamukakokyagiwbabamuteekako eh, eh, nga yewaggudde n'abafuumuula bonna bobi wine yawa kamiliyoni kadi eh, hmm, yawa mukaako kadi Mhm. mabiche ya muakadi mhm. yabategeera nabagamba ti bobi waini nga tabalimbye ku simu ye kwajjako message tigoba mayinja fe tumukusindikidde akubege okiamba yes musajja wange owekyotya namukubidde esimu nemugaa nti wa obivuddemu naga waye kasolo mutadde kubanga engeri gyokwatamu ebintu nondaba namugendera namugende nti gwe chairman <laughs> tova gabankoko tosaze mbuzi n'ogiwa abantu awo nobagane n'ebyenda babitwale tebakulekerawo nigendi kakana kusijja kayina byuma ki nga nikugamba eh, misa ekukwata n'ekiri mu mpale <laughs> <laughs> oh, oh, bagamba mbu omusajja naddira akasajja akalalu nakawa ebyuma ebiterolaisinze <laughs> eggwanga lyonna oli agamba yagamba omusajja ayimirira mu ddiiro lye nagamba i know you are watching me <laughs> you bag in my house help me to debug my house nga mutunulizewe nagamba nibatula mu meeting nagamba but do you know that man sees us while making love to our wives hey. era oli wabaka mukitanda mundambalaba bagenda abaisirairi abalasya abacyaina abaki babaga nti ebyo ebyuma biri avairebo nebiri very expensive and can be must be handled by a highly skilled man discussion yomusajja oyo gyemutugamba kirabika mpozi nebagamba nti museveni yampa ate mhm. ye yampa ngaserekitinzemu benakuba kakati ate kyembakimenyaanibagamba mm, mm, tukitegedde ate ono yawono naye ekyano kyeyo kaka nebayiya olugamba nebagamba ndaba naye kamuketta omwana alingiza atya naalumika olujja omuli kitaawe nenyina abaanoonyaki buba kyeri omwana tayinza kulumika kitawe nanyina oba bagenda mufunya gwanazanya naye hmm. omwana alumika atya eh? hmm. noga nti omwana alumike oluggi bagamba kasa naye kamuketta kamuketta wa eyandi mbagamba nti egonde nti bobi wayini oyo bano bwe bamukwatako bakyerabira as i, I submitted earlier Bobby Wine fits in America's new strategy of identifying young leaders in Africa, African leaders of local China, because the Asian giant does not mind about democratic credentials. America and Europe cannot adapt to the Chinese model because hmm. naalekera bannamugwanya ne bakivuluga ne balwana n'ababooda mbwe ababooda balina obubina buliko emizindalo bafuuwa wala ababwada balina okuva mu kibuga abangi hmm. ono yabyetegula beti eh, era namuganya bamubonereza bamukubye nebamukubira ddala <laughs> naye ate bambi tomunenya kansala w'ekibuga omuwati ogwa minisita bwa kampala mugugu gubayitiriraanetimiteriyo nabagambye somebody was given money to control the media look at what is happening in the media lwaki monita alemedde kubaafiira mu riot nakuwa n'amanya gaabwe nakuwa naki these people cannot I, I, vote museveni zaabwe nakiagenda nakubuulira abaabakuba why ono ayina sente akuba ono ali mu securityanti e, e, monito eri mu ngolaliro ono gwe bawa sente akuba security eri mu muhozi kubanga mbadde manyi nti ali mukugamba abantu baleke genda mukwekalakasa ah, buvuyo yalirese obuvuyo yalirese nga libiya nga bwe yali nebwetabuse naye twewali lupapula lwamawulire kati akubye ki akubye tibobi waine agenda genda yeka okulonda abaana be balonda bali ku voti eki ekyokubiri thats one who need to be in a country agonde ono eyatola komeni yakozesanga buteepu n'abuweereza mu iran n'asuulasya era ali ku kimu security why didn't bobi waine run away, he's taken his children away before Mukwonzi took over presidential guards. olutalo lwa munju nkubuulitubuzeemu ono yakozesa amawulire ono mirundi katono nyo lwaki bobo nye tutaba na bebweru eh, yabafumize ziinawe ni mwa denja amin kiraga nti waliwo kyasinifinze ogambye the whole thing ye monitor there's a person who using monitor to undermine security because the person now in the, that security is muhozi tekyamulidde oli omwana tumumanyi obujozi bwe nomutima gwe mumuteekeko ngaayogera nekwogera kumbi oli mulalo omulalo takubolozeza mulenzi gwe takubolozeza gwewajoga gwomumanyi <laughs> akukyalireko ewuwo omulabeko mummotoka akusinkaneko kufamu gakubega kugwemu nga gwokubasembera busembezi mutegeri baanamwe tetugenda gako mustatehouse mutujoge akatabo kange gundi back to the drawing board kabakoleki kabayigirize kakatokolabe kana akatabo kenawandika nti wai museveni nedisimbabazi nonkeeko obudabisholo bamusaba omusajja amusonyiwe aa eh, mbabazi nakugambambabazi eh, eh, did not use derogative language against his former boss the way dotabesi ye powers personal vendeta in his speeches number biri immediately museveni distance himself from amama mbabazi's presidential bid mbabazi olomos dismantled his campaign team he never carried out serious campaigns number satu and Mbabazi did not at any given time try to drag Museveni and his family members into his campaign or threaten to vomit out Museveni's secrets. Had worked with Museveni for a long time and knew many state secrets. It has not been reported that before he left, Mbabazi engaged in subversive activities to overthrow his boss. Even after the 2016 elections, Mbabazi did not accuse Museveni of cheating the election. He accepted the defeat as a gentleman. He, however, went to court to challenge the results to cover the loopholes in the election laws, which court ruled in his favor and directed the government to implement them before the next election. This puts Amama Mbabazi in a different position above and other leaders who have stood against Museveni. Babazi proved that he was not selfish. He, was, he wanted political reforms for future elections. Who knows whether he will stand again or not? The reforms will help level the electoral ground in the future, whether he stands or not. More importantly, Baba's wife, Jacqueline, was poisoned by people she knew but his family members remained silent and sober. He did not point fingers to anybody. Even when his tormentors, like Tumukunde, who dispersed a rally in Fort Potro, have had problems, Babas has not uttered a word of revenge. Finally, true to his character, Babas invited Museveni to his daughter's wedding, has been attending national events. Babaji Jyote criticizes government policies on his campaign trail. This is why I summarized the whole story saying, Amama Mbabazi left the government with the dignity, and if he comes back, he resign with the same dignity. My submission, I presented is about Amama's bid for presidency and how he conducted himself towards his former boss. The purpose of this submission he is not to decide whether he is right or not. It is be Babazi to tell you, to tell us why he took the decision to take on his boss. I'm sure one day Babazi will take the time to write a book. However, Babazi, Kayugula, Birundi and others have been exonerated by subsequent events. The fact is that all of us were victims of a silent succession struggle. buli omu bamukuba abo abaana kayina entw eriweeo kanagisi nakuba abantu nakalema nakwata kati bonna beeyali aleeta baasi mukibuga ezibbako abantu yekukumye n'ebikoyi byetavaayo kyonyonyola kyonyonyola ekyambabazi eh. olowooza tekyongera ku signifyinga bannayuganda nti yali project ah, ah. ne wali wenyini weyajjira 2 1 Eh, nina ebbaluwa purezidenti yawandikira mbabazi stop alasing my way nti gundi oyo omulenzi oyo yagendaga nakuba ebintu nabakuba mumanita nebakwonona nebakubawa naye katonda atuyambye abalabi alabye obuzibu bwomulenzi oyo n'ebizibu byamulete kibayise mungalo omuganda aga nti ekyo nakijja mumanyo ga mpisi ejjooko lyonna lirina okukkanako bwe muba mutudde toyiza gamba nti nja kuba sente zamasanyalaze nzibe sente za covid-19 kakati beti kamya kunamulanga ku radio what if this is what museveni anticipated by saying each family ebere ne radio ne tv because scientific elections kakati singa radio ezo zatuuka naye abaliira okukinduka abanyampisa eswaga sente bazitwala kataba kange tukalaba abanyampisa eswaga kuba banyankolebaga nti anyampisa ekiniga anyamumpale abantu ah, ah, banyampisa swaga tebanya mu mpale basente batuwa ba ah, tebanya mu mpale babanyampisa swaga abanyampisa swaga sente bazitwala ne rediyo ne bazitwala kakati kankubuuzi sente ze mwakuŋŋaanya zonna bulijjo nkibagamba ti omusajja agenda mu bbaala gwe tonywa mwenge mhm, naye abantu abasinga obungi ennyama y'omulumbe ne kumbaga ebamalamu amaanyi amagezi mhm. olaba omusajja nokubanga enyama y'omulumbe batta ente enamba supu aba gulevi kakati ono omusajja alina abaana kumi agula kakeero k'enyama kamukoga ne testi neggwamu oba agaya kikongoliro oba agaya ki olwamazzi enyama ebadda iriuted kyobala abantu balwanira enyama y'olumbe ontunula omusajja ku mukolo nga baabagai nti within two hours omukolo gwamwe gugenda kuggwa ngaddidde omwenge aguteeka mu magulu buli gye baleeta tawa banne <laughs> kakati essaawa bbiri zigenda okuggwako nga babaga nti mufulume tebaye afulumya cupa museveni kyabakoze all of this money zemwabbanga nemubba amasanyalaze nemubba covid nemubba ki nemubbawa kati azigalidde ku akawunti ne mu nyumba tezifuluma for what purpose okay hata jjo zibaddiza ekyo kitegerekese kakati ekyokulya abakulirwa eh, omuvubuka oyo um, bateekeko bateekeko nga boogera mbu eh, balumba kino ekya mwami museveni okusonyiwa kaihuro okumuzza kiyinza kuyamba kitya ekyaki ekya kaihuro okuzza okusaba kuba bekisulo kwe bakozeyes anti museveni tapanikinga wanti hmm. museveni has done when, when you have problems with museveni hmm. yetabeerawo si personal Museveni will refer you to the relevant authority. If you are a soldier, court martial. era mwengene nembawulira bannamawulire batukwata ne batutwala ku polisi babatwale mutoyi mwagala kupama you must go to the police to make a statement where do you want government to take you mufumbiro njala yebaluma babatwale mu woteri are you looking for accommodation a journalist when he is arrested must he be taken to police and make a statement and thereafter to court ate fe wetwakolera amawulire nga bannamawulire babula bubuzi polisi yalayidde munnamawulire magere bakuba okiraya kyogedde anti bano abasangawa tulimukukavaingaatiri nze naabo bagundi sibendimu mm. abo bagundi abo mm. my suggestions are tafa mm-hmm. because when you have a sided media, a media that is under the total influence of the mafia, a serializing abantu abafudde nenoonya ne the first thing era be baabakuba monitor museveni came up and suggested tubayambe bukedde neekuba esimu nti bawanda muliro bo tebaagala bukedde era president yabagambye kanagisi yatiddeyo kanagisi talabikayeku kumi <laughs> kati May I suggest? It's only one day. All channels, radio and television from morning zirina kubanga information zitudde wali ewa electro commission ndako okuva ku maca tubeere ku electro commission yes tulina okuba bannayuganda bigenda mumaaso ku ah, polling stations ezenjawulo munabituwa oluvannyuma irukonfuse the country radio nyingi nyo mumasimbibala mhm. disi bamunesininge buladio bwomukyalo myabu suffered my mother was almost lynched naye nga mayiga yadda ku tv yadda kusibikuguni mubakube abatagala federo namboze najja mwe abava empigi abava ebasaka muyimirire empigi mwabava emukono muyimirire wantoni strategic places bayike mukampala baali bategese okwogera ku lediyo yaabwe ya cbs omutanda bamutidde ebunyala batutire mu kibuga nolikimira mu taafu ate ezolola wanudde n'amawulire gampapula tegasaana kufuluma ganafuluma enkeera ngotabusebagende ku kumaca byonna tubifunire eyo byonna tubifune kuerekeo commission why nti during election electoral commission etteeka ligigamba before declaring results givumye copy of those results kubanga bagendanga okuyinze candidate bagendanga okugiwabira mu kooti nga ebibuza thats good kakati kyetubuuza communication eriruddawo enakuwanga two announce results abantu bafollowinge ne primary results gundiize enderit eh, nedda empapula z'amawulire ziggalewo ku olwo zinaakola enkya n'abazungu bwe bali nabagamba nti saddam hussein yajja n'atwikinga abamerica n'addira ku banka waggulu n'ateekako emundu ennene american wo plains ne zirowooza nti mwasula kozi mulimu baana nabakazi ne basindika smart bom yaggala mulyango netta abaana ng'ebikumi bina n'abakazi olutalo bushi lwali lumulemeredde bush target ti alijazera alijazera became legitimate target bajikuba nebatyamu nabamawulire eriwo eri bannauganda eh, olwaobusiro monitor asaane kufulunga mukaaga kakabukedde nako kasaana kofulunga mukaaga hmm. kanagisi naye yadduse abantu bamunoonya kumukuba ebyo byemuwandiika ebyobusiro nemutuwandiikako nemulowooza ki how can a newspaper agakandisd overhall monitor a newspaper to serialize people who died do you, do you believe zenafiirwa omwana nga omukulu nenfiirwa n'abaana bange abatu njagala n'okubirabako ebifaananyi it will take me time the healing system mm -hmm. i don't want to see n'obonyabonya abafiiriddwa nga gwobafu nga kono kono akasajja bwe kanfuula omulambo nga kankolako mabugo ekyagobereza eh, mirundi mirundi bayise nyina bamunkebera omutwe mirundi agala he owange bamuyita kunkebera mutwe hmm. naye owo balimuyita kunoonya mu biwududu nga olubyo nga bakuyodde nakona kanogisinga kadduse we cannot so those are the things we are looking at so really Andrew, this is too much. We have to think about what to do because it is the most important thing at this moment. We are getting entrapped. And you cannot swing a sickle on one side and then rotate it to the other side and you don't expect to hurt your back. That is what we are looking at. And the level at which this brutality is, it will not stop. We are in the middle of a pandemic. You, you, you see what NTV Kenya was, was displaying? The concernment for Uganda, there are more tear gas vehicles. They were saying, yeah, instead of ambulances, this is what you're getting. Instead of supplies, this is what you're getting. The police are, st- are sleeping very badly. The military have very poor housing. They need an uplift more and more and more and more and more vehicles were coming into the country. What the hell is that? What kind of image are we painting? We're still equipping Uganda police because we know it is not going to be easy. Because actually we needed to do this because sections could happen. The number they surprise Uganda. So these are the things we're looking at. The moment we don't address such things, we don't have a future. We don't have a bright future. That is what I'm talking about. So while being drunk with power, we should also think about other things. Me personally, I made several mistakes. See how much Tamari Birund has been bashing me. I almost got banished from the Paris. So many people came and talked to me about it. That why should it be? But I failed to get, to, to get a, a, a, a, correct negotiator to come and tell me that you can still talk with Tamarind because everybody thinks He's a madman. He's an excessively obsessed person that they have targeted the several of our spouses, several of our relatives, brothers and sisters. They're threatening them for deportation from the United States, from Canada, from UK, from Australia. So that is what we're looking at. But in reality, they want to deport them back to Uganda, such that any case that ensues, everybody is affected. So that is the whole thing we are looking at. And it is really too, too bad. It is excessively unpleasant. We will not get a proper position around uh, 2023. So 2021 is a dead year. 2022 is going to be worse. 2023, if we don't fall, they will fall the position on the phone. If we don't kutegeeza nti beetaaga abantu bano ba warehouse workers ebikumi bitaano haircraft cleaner abasobola okukola mu aviation uh, uh, abasobola okukola mu nnyonyi uh, mu stra emigugu n'ebirala ba general cleaners beetaagibwa ba hospitality operators ebikumi bibiri ba security guards abaami n'abakyala mwetaagibwa kakati interview ziri mugenda mu maaso wali wali ku offisi zaabwe bunaku olwokubiri n'olwomukaaga olwaleero mugende katikati ku ofisi zabe wali aba khm international consultants esange wali enakulabye ku ludda enabulagala kukwako essimu 0700 eyo gyoba okuba 0700 bakubiri aba khm international consultants ofune ekyokukola abantu belubya abantu belubaga north honorable betty olive namisango kamya abajjukiza nti olunaku lwokunaku makya mukeere nnyo mugende mulonde betty namisango kamya